मार देगा मार देगा मार ke depan, ke kiri, pusing! Squad! Dari kiri, cepat, jalan! ơi tahun dan salam sejahtera Pembahasan majlis Marilah sama-sama kita aminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Imam Mahfud dan bin Hidayat Dipersilakan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين tanah bertuah dan berdaulat serta tempat tumpahnya darah kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dan tipu daya musuh. Kantilah segala pendengaran kami, penglihatan kami dan jiwa raga kami. Kami memohon keampunan di atas segala kesalahan kami. Sesungguhnya, Ya Allah, Engkau maha pengampunan lagi maha adil. Rabbana. Abdul Rahman pegawai penerangan daerah eh, daerah Papar beserta rombongan yang dihormati Korporal Korporal Muhammad Aizat bin Hamdan eh, wakil daripada IPD Papar beserta rombongan yang dihormati eh, Puan Dayang Kohardiana bin Awang Ahmad Tajudin, penolong kanan satu SMK Bengawan Encik Jurin bin Osman, penolong kanan hal helwan murid SMK Bengawan. Encik Suhaimi Haji Muhammad, penolong kanan kokurikulum SMK Bengawan. Puan Syarifah Haji Ismail, penolong kanan petang SMK Bengawan. Encik Zulkaria bin Dawud, penolong kanan KPKP SMK Bengawan. Barisan Ketua-Ketua Bidang. Sejahtera. Okey, bersyukur kita kehadiran Ilahi dengan uh, dengan limpah dan kurnianya. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kesemua aktiviti pertandingan sempena bulan kemerdekaan ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan terutama di kalangan pelajar SMK Bengawan. Antara pertandingan yaitu menghias kelas merdeka. Perarakan mereka yang baru tadi kita lakukan penciptaan saja mereka dan sebagainya, sebagainya lagi lah aktiviti yang kita jalankan. Saya ingin mengucapkan tahniah eh, kepada pelajar-pelajar dan kelas yang akan menang dalam semua pertandingan yang ikuti. Eh, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga uh, diberikan penghargaan kepada barisan pentadbir SMK Bengawan terutamanya kepada Tuan Pengetua Pengetua semua penolong kanan yang sangat prihatin sepanjang aktiviti yang dijalankan. Selain itu, saya juga ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa pengelola yang menjadi tulang belakang program ini yang diterajui oleh Ketua Panitia Sejarah iaitu Encik Ahmad Safi Bindi Japri sebagai orang kuat program ini. Ah, Ditunjangi oleh barisan guru-guru bidang kemanusiaan yang begitu komited mengalah tanggungjawab yang diberi. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas komitmen dan kesungguhan semua pelajar yang terlibat dalam menjayakan aktiviti bulan kebangsaan pada tahun ini. Utamanya selepas dua tahun kita tidak dapat mengadakan sambutan secara bersungguh kerana PKP. Tidak lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kelas, guru-guru mata pelajaran eh, yang sanggup mengorbankan masa duit dan tenaga untuk memberikan peluang kepada pelajar masing-masing melibatkan diri bersama-sama menjayakan aktiviti bulan kebangsaan. Ah, para pelajar begitu aktif ya melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dipertandingkan ah, sepanjang bulan kebangsaan ini ya. Ah, Sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Saya juga ingin mewakili pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan hamper daripada Jabatan Penerangan Daerah papar bagi hadiah pertandingan sempena bulan kebangsaan peringkat SNK Pelawan. Kerjasama yang itu daripada Jabatan Penerangan Daerah papar untuk sama-sama menjayakan sambutan bulan kebangsaan peringkat sekolah pada tahun ini sangat-sangatlah dialu-alukan dan sangat dihargai warga SNK Pengawan. Ya. Tanpa anda semua, aktiviti yang dirancang tidak akan dapat berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya. Yang berusaha Encik Muhammad bin Abdul Rahman selaku wakil pegawai penerangan daerah Papar Saudara kita Kopral Muhammad Aizat Amizan pegawai perhubungan sekolah mewakili Ketua PPS SMK Bengawan ya, Pegawai Perhubungan Sekolah daripada IPD eh. Ya. kerana telah menunjukkan bagaimana tanggungjawab seorang rakyat Malaysia apabila kita menyambut hari kemerdekaan dan juga hari Malaysia. Jadi ini sebenarnya eh, memberi kita semangat bahawa tarikh keramat ini kalau kita tengok eh, kalau pada tahun 57 itu adalah hari merdeka dan pada tahun 1963 hari Malaysia kita kena sambut kedua-duanya. Kita tidak mau berbalah bila hari merdeka dan bila Malaysia, Yang penting adalah kita kena jaga keharmonian. Jadi hari ini kita sambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Bukan sedagaran untuk kita bergembira tetapi kita juga ingin memulihkan, memperkasakan jati diri kita sebagai bangsa Malaysia. Hari ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana anda semua eh, bertungkus lumus semalam anda tengok walaupun hujan masih ada pelajar yang sanggup datang ke sekolah sekadar nak memenuhi tanggungjawab dia sebagai ahli kelas tanya kepada anda Tapi bagi mereka yang hanya menjadi apa? Yang suka ikut-ikut saja, ha, itu kena ubah. Ya. Dan kita lalu tadi ya disambut oleh komuniti di Berawan ini, mereka juga teruja. Mungkin ada di antara mereka ni adalah bekas pelajar yang mungkin pada masa itu dia ingat dulu aku sekolah ha, macam ni lah aku ya berharap dan pada hari ini juga membuktikan kepada kita apa saja program yang kita buat kita akan buat secara yang terbaik majlis penutupan penutupan penutupan program Merdeka Malaysia 22 SSB pengawal, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Hadirnya saya di pentas yang indah dan pagi yang nirmala ini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Makna Kemerdekaan Sebenar. Para-para pendengar yang beriman. Sudah lebih setengah abad Malaysia mencapai kemerdekaan daripada cengkaman penjajah. yang sentiasa timbul di dalam benak fikiran kita ialah ditafsirkan sebagai keadaan yang bebas daripada semua aspek. Pada era Babisas ini, remaja dilihat sering terikut-ikut dengan cara percakapan. pulang negeriku yang kupuja oh tanah airku di merata dunia harum semerbak namamu oh Malaysia aman makmur kaya raya La la. Pasti bangga atas nama bangsa Malaysia Sekian lama merdeka Tertumpahnya cinta Usia kita makin dewasa Berkali-kali kita diuji Kasihnya bangsa dibela Maruah